Sukisa ba buzoba mingi banda ko nini yango na ngai te qu'est-ce qu'il y a nga nazo pantola na sukola bilamba na yo pe kokuta oyo ba plaisir na yo dadi nini yo sanga sozaki bana nga moto asimi bilamba na kasi balingi ba expliquer nga nini ay ngai na mona ngo baza na posa nga na mona ngo ba confirmer nga ke yo kina kosala debauche libanda ba confirmer nga ke yo ozaka libanda na ba makangu sikoyo balingi ba remplacer nga dadi nini nini yango kasi nini yebisa nga boye nzambe asala nini kokapa ayebisa ngai eke mwana mwasi pasili asimbi yango asukola pantalo to ayebisaki ebimisa babiloko eza na kati ya pantalo papa nini asukola akuti oyo na kopesa explication nini na mwana peshanga dieu me voir nandimi bible lelo ke maria awi nzembe utali na molimo mosantunayebi eloko te namonabi ata soki nasalaki yango nabi ya bebe Chérie. Nako kozwa mbeli na tube yo na so na na na na bomi yo na na tika na ngata vie. Ata so so na sala kiyo. Nako tia ko pe. Yo otia ngo te. Nako tia ngo na panda. Ba makangu na yo. Ba so yo pesa ba valeur wana. O la tsema ke ngai na za torsion na ndaku na yo. Na eloko te na ndaku nde ba tiebo ba confirmer nga ke yo za kana bango. Ba ta mwana je longle blanc ça va. Ça va? Bonjour. lokola na ye kosala bo expliquer batu botuna esila ndenge bomoni papa na ngai sb lelo eyambi bampaka bampaka bampaka bampaka tala nazwi chance ya kosimba libandi ya papa ye asimbi asimbi bilai